assalomu alaykum hurmatli ustozlar hurmatli saytimiz foydalanuvchilari bugun sizlarga o'zbek kodori saytidan ya'ni bir millionchi dasturchi loyihasidan sertifikat olish uchun ro'yxatdan o'tishni o'rgatib qo'yaman buning uchun bizga google chrome brauzeri kerak bo'ladi google chrome dasturini ishga yuklab olamiz mana ochib berdi google chrome'ni endi bu saytda kirishimiz uchun bizga foydalanuvchi qilib go'st qilib brauzer ochib olamiz foydalanuvchi qilib ghost qilib ochishimizga sabab oldin oldingi brauzerimizdan ro'yxatdan o'tganligimiz sababli yangidan o'tayotganimiz uchun bizda xatolik yuzaga keltirishi mumkin shuning uchun biz bundan foydalana olmaymiz saytda yozamiz o'zbek kodingiz o'qituvimiz mana ochib bermoqda asta sekin saytda platformani ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz mana bizga to'rtta yo'nalish tavsiya qilyapti full stack alliance trans android front end yo'nalishlarni taklif qildi xohlaganimizdan birinchi ro'yxatdan o'tamiz full stackda ro'yxatdan o'tish uchun ustiga bosamiz cga bo'limida mana oldindan ro'yxatdan o'tgan bo'lsak parol loginimiz bilan kirib ketamiz sigin appga kiramiz sigin appga kiramiz mana bu yerda google pochtamiz bilan ro'yxatdan o'tishimiz facebook orqali yoki o'zimiz ism familiyamiz orqali boshqa pochtadan foydalansak ham bo'ladi demak biz boshqa pochtadan foydalanamiz ism familiyamizni kiritamiz suratda oldik parol loginini ustiga bosamiz endi enrolni ustiga bosamiz bizga ularni gota kastromga bosamiz orqaga qaytamiz mana endi bizga full stack yo'nalishini ochib berish start tugmasini bosib ichidagi ma'lumotlardan foydalanib sertifikat chiqishimizni olsak bo'ladi lekin biz qolgan yo'nalishda ham ro'yxatdan o'tmoqchimiz orqaga qaytamiz endi data alyans yo'nalishidan ro'yxatdan o'ta olamiz boyagi parol loginimiz chiqib berdi. yerda orqaga qaytamiz biroz kutib turamiz ochishini mana hozir o'zida ikkita yo'nalish bizga qo'shildi endi 3-chi yo'nalishni ham ochib olamiz endi biz 3-chi yo'nalishni ochamiz android basicga ro'yxatdan o'tamiz orqaga qaytamiz yana Biroz kutib turamiz ochishini sayt. Mana hozir 3 ta yo'nalishi bizga ochib berdi. 4 ta yo'nalish bor edi. Endi so'nggisini bajaramiz. Mana endi eng so'nggi yo'nalishni ochamiz. Frontendni ochdik. Ro'yxatdan o'tamiz. Entrol ustiga bosamiz. Go tab kastrolni ustiga bosamiz, orqa qaytamiz. Sayt kütüb kutib turamiz. Manakan do'stlar, hozir bizga 4 ta yo'nalishi ham ochib berdi. 4 ta yo'nalishdan xohlagan kursimizni kirib, endi bemalol ichishimiz mumkin. Endi onani yopib chiqib ketamiz. besh bor mo'ljallangan uchun maxsus tayyorlandi keyingi video yo'lga ko'rishguncha xayr deb qolamiz